yo tele vibadi tutele vibadi kwamba huu ni mda wa Colonus Town. Kuna mijua msevala bisho mwenye roho mbaya, babu kaniambia niwaambie kwamba pilau linaponzwa na harufu yake. Je, unataka kujua leo kwenye Colonus Town niko na nani? Usitoke, tulia hapo hapo, ngoja nimpigie brother. Yeah brother, daddy boy no. Niaje mzee wangu? Shwari shwari, kama kawaida kama kawa, mi ndugu yako Jomsevala Bisho mwenye roho mbaya, na hii ni Colonus star ndani ya Ultimate Media. Acha bro. Bwana, hapa tunataka tukuulize maswali kadhaa ambao mashabiki wako wametaka ujiache utuelezee. Okay, I'm ready. tuambie kwanza jina Daddy Boy limetoka wapi? Uh, jina la Daddy Boy kutokana na na jina langu halisia. Mimi naitwa Adam. Yeah. Yeah. yeah Adam angalia ni baba tu wewe mwangu, si Yeah. So I was calling daddy boys means boy. Yeah. Dadi, boy, baba, kijana. Yeah. Okay, na nani alokuinspire fire dancing? <laughs> naweza kusema ni wengi sana, unaona kipindi toka niko mdogo, yani unaona niko shule shule ya msingi yeah. na ile kipindi kile mabraza zetu wale makomando akina nani Sami yeah. mambo akina Yuna yeah. THT kile wanafanya hizo harakati so ah, penda na naona vile mavideos yale paper play yale zile show zao nini navutiwa ah, so kanifanya ni nifanye hii kitu na kutoka damuni kabisa yeah. yeah tuambie tunaona days wasanii wengi wana hold madansa wao officially sasa tunataka tujue kwa binafsi yako ni msanii gani wa kibongo ana uwezo au ana hadhi ya kukuhold wewe kama official dansa wake uh, naweza kusema ni mario yeah ya kwao unataka kutuambia kwamba ni dansa wa malio official kusema hiyo ila siku ya tarehe yeah. tisa yeah. tukamfunza albamu yake yeah. ataongea tu haraka mzo nzuri wa kuvutia kwa ajili yetu, na ataeleza kila kitu, ataweka wazi kila kitu juu yetu. Hii ni exclusive kabisa kwenye Call na Star. mzee wangu, kuna swali lingine hapa utuwekee sawa wewe na chinokidi ni mashikaji kitambo tangu Tabata, lakini pia wewe na Moze Yobo ni masela kitambo, mshafanya video nyingi kali. Biflawa mhm. jamaa lipoje? Ah, <laughs> ya tumalize tumalize. Uh, tunapenda sana. Tunaheshimiana yeah. yeah. tunakubaliana sana na ushauri yeah. tunaombana na mara ya mwisho kwenye kukutana tulikutana big time yeah yeah so hakuna tatizo lolote yeah big time okay na niliona tarehe tatu uliposti kwenye ukurasa wako instagram tarehe tatu machi ukaandika kitu kilichotushtua watu wengi na kuamua kukupongeza ukaandika are you ready for the dance class sasa mashabiki tukasema eh, ina maana mzee dadi tayari anamiliki dance class eh, niambia ni nilipo tu muda mrefu na otherwise tuna kubwa sana kwa ajili ya mashabiki yeah, yeah ndio kwamba takuwa kama tarehe 28 december right? december 29 kama tutakuwa tuna dance class la kufungia mwaka. Balaa zito na ndugu zangu ya bro, and guess what son haitoelezeka hiyo ya yani litakuwa liko free, hakuna kiingilio aina yoyote, so madansa wajiache tu <laughs> okay na tarehe sita septemba uliposti picha picha kali imepoa alafu ukaandika maneno marefu mi nitakoti tu maneno mafupi uliandika i will take one shot for my pain alafu neno lingine ukaandika one drug for my sorrow i will be okay nini kilitokea na nini kilikufanya mpaka ukaandika hiyo caption uh, <laughs> hiyo kuna song moja inaitwa ilitokea niliingia kwenye kipindi kirefu kikubwa sana cha yozi nilipoondokewa na sista yangu oh, sorry, sorry, bro changu wanaitwa doto alikuwa anasumbuliwa na aliparalyze Mm. so ah, hiyo ah, ilikuwa ndo siku yake arobaini kasema moja tu ni bless kwa picha kutokana wa kupostiana so big time na kama hiyo ya sasa kuna swali lingine baba nataka ujiache usitudanganye eh, wewe na dada enjo kuna nini <laughs> tuambie tuambie. Ah, Amdati ah, <laughs> mimi ni wangu sana sana sana upande wake mimi ni yangu na yeah. wangu mimi ni shemeji yake so ananiita shemeji ngoja kwanza ngoja kwanza dadi shemeji kwa nani ah, Chino au Da, poa bwana, kama umetunyima. Bless up, kuna maswali ya yes or no? Yeah, Ushaifikiria kuwa modo au video king? Yes. Uh, ushawahi kutongozwa na wanawake? Yes. Oh, unapenda sana wanawake? No. Unavuta bangi au unakunywa pombe? na kupa uchague kati ya wasanii wawili Mario, Diamond Platnumz. Mario. Big time bro, sisi tunashukuru sana kwa kushiriki kwenye Call na Star na umekuwa msanii wa kwanza kufungua kipindi hiki cha Call na Star ya Ultimate Media. Mm-hmm. Tunashukuru sana brother. Asante sana, asanteni sana ndugu zangu. Bless up, bless up sana. Unawaambia nini mashabiki zako? Ah, nitakuwaambia mimi nawapenda sana tunawapenda sana katika harakati za mizunguko yenu ya kila siku mwenyezi mungu wepesi ache kwenye magumu aweke wepesi na sisi tunakutakia saa njema ambapo waraka utadondoshwa baada ya kumsikia dadebwai guess what next one. Tunakuja hapo, sau kusubscribe channel iko kubonyeza batani nyekundu hapo chini, lakini pia